Aku ada pasang, lepas tu aku nak pilih kita tak boleh dia clean ni Saya sama ni Tapi dia telah Saya tak Kalau siapa yang pecat eh. Kalau siapa juga leader tu akan buat Saya tak faham Saya pecat Saya tak dah mitik dah dekat mana kan. Pertama melihat air dan sepuluh Oh, gila lagu. Oh, gila lagu. 嗯。